Yali fora sa Feraj wala wala wala wala la woon maa ngi nekk booy ba may doon booy gàdde saaku booy def si weñ pot ba sa armiño di ko jaay moo mama don, ma doon génne njaay sant rodi almaroodi maa ngi ñëw dal sen kaw ana sama yaay moo ci jàpp ba mu agsi si sama waa koñ nee na bi màgg na tekki na li ko may feeraay ba weñ pot armiño kon de moom laa ndamoo maa ngi ñëw dal sen kaw wax ma waa koñ bi lambul xam nañ bandi bi ñëpp de ne fi dem suma yaay xadi ne ko bul ci xadi bul ci tay maa ngi ñëw yoon bi lu mu gën metti ma gën ko xuus gën ci jàll gën ci am maa ngi ñëw yéen ñëpp wala sama kanga, moo tax maa ngi ñëw indi lu am am bandi dëgg da koy wone feeraay bu yàkkoo ma jaay bëre wala armi ñoo xanjar ma jaay feeraay bu yàkkoo ma jaay bëre wala armi ñoo xanjar ma jaay jaay feeraay bu yàkkoo ma jaay bëre wala armi ñoo xanjar ma jaay ko ma jaay beur mo la am yo xanjar ma jaay bandi bi mo ngi ni tela tek tela dem tela ñew ma rap dug sen ah ngeen dama rew ma ngi tak lu mol gaay di ma soxore motax ma ngi ñew di am ci boy mo le tak lu len de ci xalé ba tap tap tap sen xur mo ne bandi bi fi mu jall ñepp ka xal yoon parce dama ma dama reey bandi bi fera nga yakko ma jaay beur mo la armi ñoo xanjar ma jaay bu yàkkoo ma jaay peureum wala armiño xanjar ma jaay jaay feray bu yàkkoo ma jaay peureum wala armiño xanjar ma jaay feeraay bu yàkkoo ma jaay peureum wala armiño xanjar ma jaay feray bu yàkkoo ma jaay peureum wala armiño xanjar ma jaay feeraay bu yàkkoo ma jaay përëm wala armiñoo xanjar ma jaay